हेलो दोस्तों myself Akash Agrawat welcome to my channel scholarship inbox new updated scholarship की इन्फॉर्मेशन के लिए जिन दोस्तों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आज मैं आपको बताऊंगा स्वामी दयानंद एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में बट जैसे ही मैं प्रोसेस करता था उस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए गूगल में जाके सर्च कीजिए W W dot Swami Dayanand dot O R G search करोगे आपके सामने उसकी वेबसाइट ओपन होगी उसमें टॉप साइड एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्लिक करना है यहाँ एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम उसमें हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे कई सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी है इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड उसको आप ध्यान से रीड कीजिए ताकि आपको पता चले कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं उसका फोर्थ पॉइंट उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रहा है जिस स्टूडेंट ने अपने डिग्री कोर्सेज में first and second year complete कर दिया है जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में स्टडी कर रहे उसको स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में 85 परसेंट और उससे अबव और current C P A seven point five होना जरूरी है ये scholarship engineering B tech M B B S B pharm और कई सारी कोर्सेज के लिए दी जा रही है और भी कई सारी डिटेल यहाँ दे रखी है तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको पता चले और इसका लास्ट पॉइंट आप देखिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक गोल्ड स्कॉलरशिप है और सिल्वर स्कॉलरशिप है गोल्ड स्कॉलरशिप में जिस स्टूडेंट को 95 परसेंट और C G P A nine point five होता है ऐसे पांच स्टूडेंट को एक लाख रुपया मिलता है और सिल्वर स्कॉलरशिप में जिस स्टूडेंट को 90 परसेंट और सी जी पी ए नाइन होता है ऐसे दस स्टूडेंट को फिफ्टी थाउजेंड तक स्कॉलरशिप मिलती है अब आपकी फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यहाँ आपको स्कॉलरशिप के क्रिएटेरिया सिलेक्ट करना है कि आप कौन से स्कॉलरशिप क्रिएटेरिया में आ रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए बाद में आपकी सभी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है जैसे ही आप ये सभी डिटेल फिलअप करते जा रहे हो बाद में लास्ट में एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक दूसरा फॉर्म ओपन होगा वो होगा आपकी फैमिली डिटेल के बारे में आपको एज सभी डिटेल भी फिलअप करनी है बाद में एक तीसरा फॉर्म भी ओपन होगा उसको आपको फिलअप करने के बाद नीचे एक नोटिस दिखाई देगी अब आपने जिस डिटेल को फिलअप किया है वो आपको अपने इंस्टीट्यूट में वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना पड़ेगा अब जैसे ही कॉलेज वेरिफिकेशन कर देगी वो वैसे ही कॉलेज ये सभी इंफॉर्मेशन ये फाउंडेशन को दे देंगी बाद में फाउंडेशन सभी प्रोसेस करने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं वो आपको इंफॉर्मेशन देगी जो स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी और कॉलेज आपको ट्रांसफ़र कर देगी